خيلك بالغناني تخلي محمد غنى للشان تغيثني بركاني من حواذك نمسى رويان على الشيا سلطاني بوالي عماري ربي بعث لنا في ميمة جيت نتفقد ونزور ايه الله يبارك الحفظ جيد اما هذا ما تنساش إيه. انت شيخ علم وبكلك مودة وكرم يا شيخ ماني بنيتك ما صار حد شيء نيتي حسره قلت لك ما عادش تغني فاطمة الزهرة يا مشومة برشة جبانتك إيه يا فاطمة ضامني دار إيه يا فاطمة واش به طيرك يحوم ونحلت مثل الجريدة أيه برسم يدك يدك مدخل ايده عمري ما حسيت بكتفي ثقلت كيف تو كملي خدمتك نسيب الشيخ فاطمة تكون من نسيب الشيخ فاطمة تكون من نسيب الشيخ ايش تعمل خربت يجي لك تعيش كيف جبانة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله يسامحك الله يرحمه لا إله إلا الله محمد رسول الله الله يسامحه الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله يسامحه الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كب على سيدك الشيخ وانت اجرك ثابت ما عندنا بركه كان هو <laughs> هاي الخميس والشبانة عامرة هاي تفضلوا تفضلوا هاي تفضلوا يا جماعة تفضلوا أي أيوة، تخدمني عندك؟ أنت يا مبروك جيت تاخذ إيش تحب اما الجبانه ما تسيبهاش نملك نص ديني ونلحق دار الدنيا تعرس حق في دار الدنيا اما انت والديك نظرك للجبانه وانتم الوحيدين اللي تقدوها ما يخاف الموتة كان ميت القلب وانت حي القلب والروح বুকে وين ماشيه بري جيب الكحل والمرود رعد الجبانه يا خلالي آه! انت تنسى الموت ما آه! تنساك هاي هاي هاي يخرج اليوم عيد الغبيه هاي ترجعوا انا شيشكم شاء الله اللي في بالك يجيب شرطك تاخذيني؟ ناخذك قولي والله والله يا رب الشط يولي بحر والخماس يصبح ملاك والميت يرجع حي بعد لا يطيح ها يزي حرام فوق القبر في هالساعة وهالبقعة نهار حبيت وتحبيت خبيت كنزها في روحي قدام ربي هزيتها معايا آه.